Downside beat. Puto atur, puto atur, no m'arriba ni per un vermut. Només fast food, no m'arriba ni per xampú. Diu xampú cada cop més cal el pi panxut. Morts rebú, ens prenen a tots per mongols. Scooby-Doo, ens prenen a tots per uns gufis. A debò, Jordi Vinga, lia, tu que jo no puc i passa'm unes molt mullams i un embut ara veuràs com aquest rebuig faran fum la meva noia viu molt lluny yeah, foc u perquè necessita un visat món absurd la meva tieta em diu quan vols m'estima el munt perdoneu al vostre fill per ser un gandul que cony li passa ara es faixes que treuen fum abans jo deia nació del fum ara Free Artur ell va amb BMW i jo amb bus i tot i així dic Free Artur puto atur, torno a estar al puto atur, puto atur, torno a estar al puto atur, puto atur, torno a estar al puto atur, puto atur, el puto Rajoy em menja el cul, el cul pelut amb les espardenyes del Homer, fins les dues tornen a fer un capítol no sé si és diumenge o és dilluns Volen que torni a migrar Un Harvard School tot el dia en pijama i brut Això és brut per tornar a ser ruc Dispara un duc, revolta el hut Mares fent per curt per pagar la llum Et culpo a tu que botes els d'azul? Soc Mostram, destrosso murs, que li senta mogui i els malucs no remunerat, ho fots pel cul, el carfighter de la CUP, cop d'estat, a rac no es diu pistatxo, es diu festú venen clàssics per un tu, perquè com tu torno a estar al puto atur, puto atur, torno a estar al puto atur, puto atur, torno a estar al puto atur, puto atur, torno a estar al puto atur, puto atur, tot i així crido lifestyle Bloedblad cool, bloedblad cool Porno lifestyle Porno lifestyle Ocupa luz,